porque siempre me duele a mí Parece tan irreal Quiero irme lejos de aquí Todo está mal, todo está mal Avanza tiempo y busco dormir La gente me ve raro así Digo que quiero morir, es que quiero morir Miénteme y dime que todo va a estar bien Todos sabemos que no voy a estar bien no creo en Dios pero creo en ti Nada de esto importa si no estás ahí Solo mírame a mí, solo mírame a mí siento un vacío, un mundo muy triste Tienes un par de ojos bonitos y sigo pensando en morir Sabes que voy a estar para ti, estando roto y no voy a salir Pero mírame a mí, solo mírame a mí Ya no le veo sentido, por eso acelero sin miedo al destino Añoro un final que no va a llegar Pensando en todo lo que hice mal Torturo mi mente hasta el amanecer Tal vez mi único error fue llegar a querer Fue llegar a creer, fue llegar a nacer I know you're feeling sad, baby no sé qué tiene, pero me encanta Yo sé que tiene, quiero encontrarla Mantén tu mirada que yo sigo aquí Dime que mato y mato por ti Sabes que voy a estar para ti Estando roto y no voy a salir Dime que mato y mato por ti Sabes que voy a estar para ti Estando roto y no voy a salir Pero mírame a mí, solo mírame a mí